Ech erstellen also en neie Souhait andeems ech hei uewen op de Plus klicken. Et geet eng nei Fënster op wou ech mäi Souhait dra beaarbechte kann. De Souhait ass e Programm deen opgebaut ass wéi e Storyboard wou eenzel Elementer, eenzel Këschte vun uewen no ënne bäigesat kënne ginn, editéiert kënne ginn an och formatéiert kënne gi fir seng Geschicht ze erzielen. Ech wëll dat einfach elo mol um Beispill vum Fréijoer weisen. Ech gi mengem Souhait den Titel Frühling. Dann kënn ech eenzel Këschte bäisetzen andeems ech hei op de Plus klicken. Hei hunn ech Méiglechkeet tëschent enger Rei Virschléi, awer och geuerdnet an Textelementer, Iwwerschrëft an normalen Text, Medien, Foto a Bild, Video, Audio, Links an Dokumenter déi ech kënn eroplueden an eng lescht Kategorie Gruppen wou ee roueg kann ausprobéieren, wat sech dohannert verstoppt. Wann ech op Plus klicken, Text, ech huelen emol eng Iwwerschrëft, an zwar wéilt ech als éischt e bësschen op Lidder agoen, déi mat Fréijoer ze dinn hunn. Da klicken ech hei op Lidder an ech kann deem Ganzen och en Hannergrond ginn, Background. Da gesitt Der, geet hei schonn eng Fënster op, wou ech kann iwwer Bing direkt Fotoe siche goen. Ech ginn emol hei einfach an, Frühling. Link, an da kréien ech eben eng ganz Rëtsch Biller hei ugewisen, déi ech ka verwenden, an déi sinn och schonn hei gefiltert no Creative Commons Only. Ech huelen emol dat leite Bild a klicken op Bäifügen. Hei kann ech d'Fënster erëm zoumaachen an eng nächst Këscht bäisetzen. Dës de Kéier wielen ech erëm Medium aus an zwar e Video wëll ech drasetzen an zwar Lieder war jo eisen Titel, huelen ech mol dat hei Kannerlidd a setzen dat bäi. Dann nach e klenge Beschreiftext iwwer plus Text bäisetzen an dann wier den éischten Deel vu mengem Sway elo mol fäerdeg. Maachen dat hei erëm zou. Wann ech mer dat emol eng Kéier ukucke wëll wat ech do geschafft hunn, kënn ech hei uewen op Play klicken. An ech kréien eng Virschau vu menger Presentatioun mat menger Iwwerschrëft, menger Ënneriwwerschrëft a mengem Film an Text, déi ech bäigesat hunn. Sou, ech wëll dat elo erëm änneren. Da ginn ech op Edit an elo kéint ech zum Beispill mäin Text hei einfach no uewen zéien an da géing deen eeben hei ënnert der Haaptiwwerschrëft erschéngen. Ech wéilt och. de Film mat der Foto wiesselen an da schiben ech déi einfach erop an dësem Fall. Wann den Design mer elo net esou gutt gefält wéi en aktuell ass, kënn ech hei uewe lénks op Design klicken an dann hunn ech hei iwwer Styles eng Rëtsch Méiglechkeete Verännerunge virzehuelen. Zum Beispill war meng Presentatioun virdru vu lénks no riets. Wann ech léiwer hätt dat déi vun uewen no ënnen ass, klicken ech hei uewen op Vertical. da kënn ech och hei meng Filteren drop setzen, wéi eng Fuerwe verwent solle ginn. Zum Beispill wëll ech elo eppes hei méi an de Routtéin, klicken ech drop an da gesitt Der, verännert sech dat direkt hei lénks. Hei kënn ech dat erëm zouklicken an op Storyline kommen ech zeréck a mäi Menü, wou ech ebe kann déi eenzel Këschte veränneren an eben och bäisetzen. Voilà, souvill mol heizou. Ech denken, elo ass et flott, fir einfach emol auszeprobéieren an ze kucke wéi déi eenzel Funktioune vum Sway sech verhalen a wéi een domat schaffe kann. Vill Spaass domat!